اليأس علامة الموت أنا ما بيأس هاي المدينة الصناعية بسد البوشرية هون هي الشرش الحيوي للبلد تعبنا دم قلبنا حطيناه بهالمصالح ما بدي سكرها وفل صار لي 40 سنه هون ما جانا مثل هالايام هيدا هلا فوقي ثلاث طوابق فاضيين معامل هذا كان عنده 70 80 شغيل باين 14 واحد كراجات عندهم ثلاثة أربع شغيل شايلين وهلا صعب المحل هو عم بيشتغل محلات تانيين لك سأل هذا مديون 8 ملايين هذا 12 مليون هاي 5 مليون هاي 14 مليون أجرات ها مكسورين هلا هون هيدا اول طابق هول كان معمل تنجيد ومعمل نجاره لفرد شخص هون وسكر صار له سنتين يعني ما كنا ما كان يلحق ما كان يلحق ابدا شغل وهيدا المعمل عندي كان عندي عشر شغيله شوف ما بقى عندي الا شخص واحد مؤسسة طويلة عريضة ما عندنا إلا شخص واحد بقى وهيك قاعدين عم ننقر بس تما نقول إنه سكرنا هيدا المحل شوفه وأنت صغير بس هذا كان مشغل 35 شخص وفاتح اكثر من 20 بيت ليك الله طلع فيه ما كنا نسمع بعضنا هون من صوت الصواريخ والخبيط ما كنا نسمع بعض كنا نحكي بعض بالاشاره شغل صرنا سنتين عم بخف عم بخف عم بخف واجت ضربه اربعه اب يعني موتتنا بالارض ما بقى في شيء ابدا انا هون بالمدينه من, من عمر ست سبع سنين هاي المدينه ما هلا هيك مش مش شغله انه عم بصلح سياره او عم يركب باب حديد او شيء المدينه الصناعيه معامل معامل كانت تشتغل 24 على 24 يعني لما يطلع عليها اسم مدينه صناعيه يعني مش مش مدينه يعني دكانه عم بحكيك اكيب نهاري اكيب ليلي هو فلو بعد نص ساعه بكون في اكيب تاني جاية اكيب اداري عمال اثنين جداد عم بيشتغلوا للصبح المدينة الصناعية صارت بعد الساعة 3 4 مريض أشباح ما في كهرباء مزود غالي ما بيقدر الواحد يدور موتيره إذا عنده شغلة بسيطة اللي بنستغرب فيه إنه صحيح خف خف الشغل بالبلد بس التجار ما بعرف ليش زادوا سعر الخشب مرتين تسأل التاجر صار عندهم حجة طب ليه غلت البضاعة؟ بقول لك ما الكونتينر كنا نجيبه من زمان من الصين مثلا ب 5000 هلا اليوم صار 13000 أنا مجبور غلي عليك وأنت مجبور تغلي على العالم في لك ناس ما بتجي ولاية مال فوق وتحت منين بجيبوا الخمنية منين بجيبوا بقطبة مخفية صار حديثة في تجار تجار عم يتاجروا البشر وبس بخلال هالسنة هيدي وكورونا وجني وتسكير بلوط بكريش صار معه لبوي في الدين وكذا واشترى محل بظهره في ناس عم تستفيد في ناس في في ناس بتدفع الثمن مين بدفع الثمن؟ مواطن العادي هي بتدفع الثمن بتصل بزبون بيقول لي ما معي بنزين اوصل لك مش ما معي مصاري ادفع لك ما معي بنزين اوصل لك الشغيله اللي عندنا منهم قاعدين على على الترمبات عم يعملوا مصاري على الترمبات بيعبوا بنزين وبيروحوا ببيعوه ما بقى بدهم يشتغلوا طلعوا اكثر ما انه يشتغلوا من عندنا المصلحه تبعيتنا عم ندور على عامل لبناني واحد يلاقوا لي اياه شو يحطوا لي عندي هون سافروا لبرا كلهم اصحاب المهن والمصالح فلوا لبرا بيشتغلوا غير شغله ما في جيل شباب جديد يكمل المصلحه هاي وعم بستعمل الرولز رويس تبعيتي إلي حوالي جمعتين ونص ثلاث جنيه لأنه مش مستعد أنطر وتبهدل على الترمبات هيدي الرول شويس تبعتي هيدي هي المواد الأولية نحن عندنا نقص كثير جدا ومش موجودة عندنا بلبنان بس في ناس كثير بتحب تصنع مشكلتنا بقصة التصنيع ما عم نقلع مزبوط بالتصنيع لأنه ما في حدا عم يدعمنا بالمواد الأولية الموجودة بقلب لبنان بقدر اشتريها من برا بدي احولهم مصاري هون المشكله اللي وقعت بقاش فيي حول مصاري لبرا على اي مصنع إن كان لاقدر اجيب بضاعتي واقدر كفي صناعتي انا بلبنان قوي صناعتك اليوم بدل ما يستوردوا اغراض يستوردوا يحطوا ضريبه عاليه عليهم كل شيء يستورد من برا يعلوا الضريبه عليهم يشجعوا الصناعه الوطنيه لكن بالعكس عم يشتغلوها بالعكس نحن كصناعه عندنا مخرطه صيانه اذا ما عمل ما اشتغل ما بشتغل انا من دهان من نجار من معامل كرتون كل شيء كله لحق بعضه هذا يعني بمعنى اذا النجار يعني ما حدا راح عامل عنده الباب واذا خربت سيارته ما بيجي بصلي عندي انا كذلك الامر بتضرر هو الموظف الشغيل نحن كشغيله اثرنا كثير عم نقبض مثلا 500 ألف بالجمعة يعني بالشهر مليونين ليرة كنا عم نبعت لأهلنا وهون بالضيعة أو شيء هلا ما فينا نبعت شيء يلا يا دوب المصروف لنا أكل يعني كنا عم ناكل بالمحل وجبه وحده وجبتين وثلاثه عفوا هلا عم ناكل وجبه وحده بس الغداء اذا راح دولاب الموتوسيكل قد ايه حقه؟ حقه 25 دولار بدك تروح تجيبه بدك بتعطيه لبناني بقول لك لا روح جيب لي دولار نحن نعتبر نفسنا شغيلة هون وعم نستفيد كل اخر جمعة بقرشين ومنفل على بيتنا بدناش نعتبر انه عم نضب بجيبتنا بنضل هون بنضل نشتغل بدنا نجرب نوقف نحن عجرينا مش دولة توقفنا نحن بدنا نوقف عجرينا يعني بعدني لحد هلا عندي العمال نفسهم عم دبر لهم شغل بالسيف والترس عم جيب الشغل تضل هون اهم شيء انت ما تكون متشائم التشاؤم والنع مرض هذا نع مرض اجت الكهرباء على صار ما اجت عمر ما تيجي نحن بنضويها ونحن بنعملها ونحن بنفبركها وشغلتنا هي الكهرباء انا بدي اتكل على نفسي اتكل يعني اكتفاء ذاتي هالطريقه هيدي اذا كل واحد بيفكر هي بيعمل اكتفاء ذاتي لإله بالدرجه الاولى واكيد لبيئته ولعائلته والعائله الكبرى هي لبنان